жетістікке жету өз қолыңда мектеп білім ордасына балалар ағылып келіп жатты шуға толы бұл сыныпты мұғалімдер аса жақтыра қоймайды сондықтан болар осы сыныптан барлық мұғалім қашады тек жаңадан келген жасы отыздан асқан әдемі ақ сары тұрмыс құрмаған қызға бұл сыныпты алса да алмаса да бере салды жиналыс аяқталып мұғалімдер тарасып әркім өз сыныбына кірді жаңадан келген мұғалім де өзінің бұзық сыныбына кірген еді шаңы бұрқыраған тақта лас сыныптағы оқушылар әдемі мұғалімді көргенде тып-тыныш отыра қалды бұл уақытша тыныштық барлығымен сыпайы әрі жылы жүзімен күлімдеп танысқан мұғалімді бұзық сынып анау айтқандай ешқандай артық қылық жасамай тәртіпті болып отыра қалды бірінші сабақ аяқталып екінші сабақ басталды басқа пәннен басқа мұғалім ал балалар бұзықтығын қайта жалғастырды айттым ғой сіздерге бұл уақытша әдемі абайдың сабағында әзер шыдаған ұлдар екінші сабақта құтырды он минуттық үзіліс біздің сыныптарға асық етеді ойынға тоймай қалған олар сабақ үстінде ручканың басын алып қағазды шиыршықтай оны әрі бейне түкірікпен жасайды содан соң ручкамен атыс басталады бірінің құлағында енді бірінің бетінде әйтеуір артта отырғандар алдында отырған ұлдарға атысып отқанда мұғалімнің бетіне етіп тиген қағаз шиыршығын тарих мұғалімнің ашуын оятып ұлдардың бәрін орнынан тұрғызып құлақтарынан сүйреп директордың алдына апарды әдеттегідей таяқ жеп қайта келеді десе де сана жоқ бәрібір сол ойындарын қайта жалғастырады Жалықып бара жатса қағаз шиыршықтарын төбеге атып кім көп қадайды сол жеңімпаз деп тағы жарысады еден жуатын апайларға да солай жұмыс тауып беретін олар сөйлеп жүріп қолдарына ұзын таяқпен төбедегі қағаздарды тазалап қояды маған сыныптастарымның бұл қылығы мүлдем қызық емес көзілдірігімді тастамай бар ойым тек сабақта мұғалімдер мені жақсы таниды өйткені сыныптағы ең үздік оқушы мен едім қалғаны бес қыз бар олар екпінді болды ол қыздарға сыныптың ұлдары маза бермейді сонда да басқа сыныпқа көшпей оқып жүр сыныпта менімен қосқанда жеті ұл бала 5 қыз бала өте тентек сыныпта оқитын мен бал сыныбына ауысқым келетін ол сыныпта мен сияқты алты жігіт бар қалғандары топырлаған қыздар алайда бұл сыныпта мені өзіне жіпсіз байлап тұрған торының сұлуы мінезі тік қанша ұлды ұрып жылатқан мөлдір есімді сұлу бар алғаш мектеп табалдырығын аттағанда екеуміз бір партада отырдық ол үйінен әкелген тәттілерін үнемі бөліп беретін мөлдірдің әкесі поштада жұмыс жасайды анасы дәрігер молшылықта өскен ерке қыз ал менің отбасылық жағдайым қарапайым әкем жатып-ішер маскүнем анам байқос жұмыссыздықтың атынан әкімшілікте еден жуады ол кездері кедейшілік бәлкім атауы басқаша шығар ауыл адамдары солай атайтын кедейшілік дейтін отбасы жағдайы төмен адамдарға жәрдемақы береді сол ақшамен күн көретінбіз мен мектепке жеуге жарамды ештеңе апара алмаймын анам үнемі қара ұннан нан пісіреді сондан бір тіліммен күйдірілген қантты апарамын жағдайлары барлар печенье бауырсақ апарады алтыншы-жетінші сынып оқығанша мектепке тамақ апаратынбыз менің отбасымда ағам мен әпкем бар мен үйдің үшіншісі сосын менен кейінгі өте пысық інім бар әкем маскүнем болса да ішіп келген күні дыбысы шықпай ұйықтап қалады жұмыс жасайды бірақ ақшасын ішімдікке жұмсайды үлкен ағамда да есе келе әкемнің жолын қуды байғұс анашым зар жылайтын бәлкім анамның көз жасы әкем мен ағамның маскүнемдігі мені ерте есейтті іштей ішімдік темекі деген бәлеге жоламауға әр күн сайын уәде бердім сыныптың бұзық жігіттері сегізінші сыныптан бастап темекі тартуды насыбай атуды үйренді ал менің олардан бойымды аулақ ұстауға тырысып зиян деген сөзді айтқанымда жабылып келіп соққыға жығып қинап насыбайды аузыма тығатын темекі шоғын қолыма басып таңбада салған кездері болды сыныптастарым маған төрт көз деген атау қойған әр қоңырау сайын келек етіп тақта сүртетін сүрткішті лақтырып мазақ етті бұндай кезде мөлдір менің қорғаштап оның алдында сондай қатты ұялып жүрдім сол үшін де әрбір қоңырау сайын сабақ берген апайлармен ілесіп шығып кітапханаға кіріп қоңырау аяқталғанша сонда жүремін десе де олардан құтылу мүмкін емес сабақ біткенде орталықта ескі жартылай бұзылған үлкен клуб бар сол жерге сүйреп апарып соққыға жығатын ей төрткөз сен еркек емессің сыныптың абыройын түсіріп жүрсің дабай бүгіннен бастап темекі шегіп насыбай атасың деп сыныптағы атаман айбек ақырды сондай санасыз болғандары надан болғандары менің ашуымды келтірді мені өлтірсеңдер де сендердің лас істеріңді қайталамаймын дегенімде олар тағы соққыға жықты екі қолмен басымды қорғап бүктеліп жерде жата бердім олар тепкілеп өз жөндерімен кетіп қалды ал мен үйге үстім лас сүйретіліп әзер жеттім анам түскі асты дайындап жұмысқа кетіпті үйде ағам бар екен ұйқыдан енді тұрғаны көрініп тұр мені көріп кімнен таяқ жедің деген ағам бір ожау суды сіміре ішіп қарап тұр сыныптағы ұлдар темекімен асыбай атуды үйренбегенім үшін күн сайын ұрып жүр деп ағамнан қолдау күттім ас бөлмеге кіріп анамның тамағын асыға ішкен ол мұнда кел боқмұрын киімдерді шешпей ағамның қасына барып отыра кеттім маңызды әңгіме айтады деген оймен алайда бәрі бекер екен әй боқмұрын тыңда сен енді жігіт болдың сыныптағы ұлдарың дұрыс айтады еркек деген темекі шегуді насыбай атуды білу керек менің абыройымды түсіріп жүр екенсің ғой боқмұрын шешеңнің етегіне тығылып жүретін жастан кеттің деп әлі де миға қонымсыз ақылын айтып жатты анамның соры беселі екен деп мен мұнда өз ойыммен алысып отырмын ағама қарсы сөз айту қасқырдың апанына түскенмен тең тыныш отыра бергенім дұрыс қарным ашып кетті қазір шешініп келейін деп бөлмеме тайып тұрдым өмірімде қатты налыған күнім сол күн болар жылағым келсе де өзімді әрең ұстап бөлмеде жатқан күйі ұйықтап кетіппін ағамның қасына бармақ түгіл түрін көргім де келмейді арада зулап күндер өтіп жатты ал мен бейбақ оқуды таңдап лас тірлікке араласпағаным үшін сыныптағы ұлдардан таяқ жеп қолым сынған кезде болды ал мен шындықты айта алмайтын едім айтатын болсам басым бәлеге қалатын бірде басымнан отыратын столмен ұрғанда қатты соқ алдым қансыраған мені дереу емханаға жеткізді мұны естіген анам мектепті басына көтеріп үлкен дау болды сыныптағы көрші тұратын айгүл сол күнгі оқиғаны және де басқа да мектептегі мені келеке ететіндерін анама жайып салған бұны естіген анам сыныптағы ұлдардың бәрін жылатып аудандық полиция бөлімшесіне қаматқан мектеп директор ата-аналар қанша жерден кешірім сұраса да ешқандай кешірім бермеген екен мен бес күн бойы жан сақтау бөлімінде есімді білмей жаттым анам байғұс қатты қорыққан мені өледі немесе мәңгүрт болады деп ойлаған болу керек алланың қалауымен бәлкім сыныптастарымның ата-аналары дұға жасаумен мен оянғанша ауруханада болыпты ашу-ызамен анам байғұс ұлыма бір жағдай болса ұлдарыңды түрмеде шірітемін деп айқайлаған олар да ана ғой балаларына жаман бол біреуді ұрып соқ деп тәрбие бермейді әрине жасөспірімдерді құртатын өз отасы онан өздерін еркекпін дейтін көше бұзықтары мен оянып өзіме енді келе бастағанымда анам қуаныштан жылап сыныптастарыма да жаны ашып өз арысын қайтарып алған бес күн абақтыда болған олардың жылаған өкінген бейнелерін айтпай-ақ түсінуге болады ол кезде оныншы сыныпта оқитын есейген шағымыз сол бір ауыр оқиға оларға сабақ болғандай маған ешқандай жоламай өздерімен жүретін болды ал мен тыныш өмір сүріп оқуымды оқып жарыстарға қатысып мектептің атын шығарып жүрдім жарыстардан олжалы келетін маған қыздар жағы қарай бастады ал менің жүрегім тек мөлдір деп соғады көрші айгүл екеуміз сабақтан бірге қайтып бірге математика пәнінен ара-тұра дайындалып жүрдік бұрын бала кезде мүлде араласпайтынбыз айгүл ақсары келген көздері көк бір қарағанда сүйкімділігі бар ол қызға да жігіттер жиі сөз айтатын тіпті үлкен ағаларымыз да үйге келіп тұрады көрші қызды шығарып берші деп талай бізден бес-алты жасқа үлкен братандар мазамдалды қанша сұлу болса да өте қарапайым сыпайы ал мөлдір ол енді мен үшін өте сұлу десе де сәл тәкаппарлығы бар бала кезде олай емес еді әлде мен байқамадым бекен. 11 он бірінші оқып жатқанда ұбт деген алғаш рет сол жылдары келді өте қатты дайындық болып ұбт-ны әлі де ұқпай жүргендер болды жақсы оқығандардың көбі екілік төмен баға алып естерін жия алмай жылағандар қаншама сыныпта айгүл екеуміз ғана жақсы ұпай жинап оқуға грантқа түстік екеуміз бір оқу орнын таңдап бірақ факультетіміз бөлек ғашығым мөлдір оқуға ақылы түсті басқа қалаға біз соңғы қоңырауда қыз бен жігіт ретінде сөз байласқан едік ұбт бірге дайындалған айгүл екеуміздің арамызда достық болды өйткені айгүл маған өте қамқор менің жағдайымды жиі ойлап нені жейтінімді жемейтінімді сол сияқты ұсақ-түйекке дейін біліп алған анам да айгүлдің құлағына құйып қойған айгүл ботам саған сендім жеңісіме қарап қойшы жатақханада қарны аш қалмасын деп үйге келген сайын айтып жүрді айгүлдің әкесі бізді алматыға әкеліп жатақханаға орналастырып маған жеңіс балам саған қызымды тапсырамын айгүлімді қорғап жүр саған сендім деп арқамнан қағып ауылға қайтқан еді көрші болғасын солай тапсырды деп айгүлді көзден таса қылмай ал ол болса менің аш қалмауымды жиі бақылап жиі алматының саябақтарында қыдырып студенттік керемет жақтар өтіп жатты ал ғашығыммен ара-тұра поштадағы телефонмен байланыс жасап тұрдым мөлдірдің әке-шешесі самсунг алып берген ол кездері телефонды көп адам ұстай бермейтін жағдайлары барлар ғана ұстайды бірінші курс мен үшін өте қызықты өтті жақсымен жолдас болсаң жетерсің мұратқа жаманмен жолдас болсаң қаларсың ұятқа деуші ме еді жатақханадағы бірге жататын жігіттердің төртеуі де спорт үйірмесіне қатысады бірі боксқа барса енді бірі күреске барады алғаш келгенде жылы шырай танытып қарсы алған жігіттердің үйірмесіне мен де қатысатын болдым ең алдымен күреске жазылып сенімді тұлға ретінде қалыптасып келемін жазғы демалысқа шыққан студенттер ауылға келді ауылда бұрынғыдай емес сыныптың біраз бұзықтары басқа қалада құрылыста жұмыс жасайды сол себепті ауылда емес тек ауылда қалғандары айдала кезіп жайлауда малшы тек үш-төрт оқуға түскен жігіттер қыздарға соғып бас қостық мөлдір жүз сексен градусқа өзгерген тым ашық киім үлгісі бетіне жаққан бояу сондай қырып алатындай қалайсың мөлдір деп қолынан ақырын қысқан мені байқағысы келмейтіндей иә сессиядан одан күрестен жарысқа дайындалып мөлдірмен сөйлесудің сәті болмады сол үшін ренжіп тұрғанын іштей біліп тұрмын бәріміз бір-бірімізді сағынып көрістік ал мөлдір бәрінен де айгүлді менсінбей тілмен тиісіп өтті айгүл мүлде өзгермепсің немене алматыда ашықта өмір сүрдің бе деп мысқылдай күлді айгүл қарап қалмай сенің не шатағың бар осы кезде мен ортаға түсіп мөлдірді оңашаға алып кеттім өйткені екі қыз төбелесіп қалатыны анық Қашығым болса сен неге мені ол жерден әкеттің ана сары мысықпен әңгімем бітпеді деп маған тиісе кетті сені сағынып кеттім олардан оңаша жүрейікші деп әзер ашуын басып сыныптастарымның алды екеуміз келе жатырмыз қанша жерден мөлдірді ұнатсам да ешуақытта ерсі қылық жасауды ойыма алған емеспін тек қана қолынан ұстаудың өзі ғана мен үшін ерекше бақыт бірақ бүгін мөлдірді бір жылдан кейін көрсем де бұрынғыдай сағынғанымды сезбей келемін ол өзінің оқудағы қызықтарын мен өзімнің қызықтарымды айтып жатқанда аузымнан тек айгүл түспеді сол үшін де мөлдір екеуміз ұрысып тындық ол мені еш себепсіз айгүлден қызғанып жүр көршім болғасын әрі бір қалада бір жатақханада тұрғасын әңгіме арасында әрине оның аты аталады бір қызығы мен қатты өзгеріппін айгүлге сөз салған жігіттерді іштей жақтырмай айгүл көшеге шықса неге көшеге шықтың қазір жігіттер мазаңдалады үйіңе тезірек қайтшы бұл сөздерді қалай айтқанымды білмей қалдым мөлдір болса тағы да ала көзбен қарап менің жанына мүлдем жолаттырмады ал менің анау айтқандай сүйдім деген қыздың ізінен жүгірмедім сөйтсем мен айгүлді ұнатады екенмін ал мөлдір балалық махаббатым мен өз уәдемде тұрамын деген ойдан мөлдірді ғана сүйемін сол қыз ғана менің өмірлік жарым болады деп ойлайтынмын мөлдір мені тастап кетті енді ештеңе жоқ арамызда деп емін-еркін жүрдім бірақ сол айгүлді аңдумен жүрдім тіпті кейде көшеге шықпауын өтінемін ол қыз кейде тыңдаса кейде тыңдамайды солай жүргенде мөлдір өзі келіп бәрін қайта бастайықшы сені сағынып кеттім деп сыныптастарының көзінше ернімнен сүйіп алғанда кіретін тест таппай ұялып қалдым сол күннен соң мөлдірмен қайта қол ұстасып арасында ұрысып та қалып жүрдік ұрыс айгүлдің есімі аузымнан шықса болды екеуміз көрместей ұрысып ол өзі қайта келіп бірде бұл ұрысқа шыдамай мөлдірді өзіме жар етуді алып қаштым үйге келуін келді бірақ табалдырық аттамай жылап қашты ізінен қуған мен тоқташы мөлдір менің әйелім болшы сосын ұрыспайтын боламыз деп айтып келемін ол болса жоқ келін болмаймын үйдегілер естісе екеумізді де өлтіреді деп жылап қашып барады жарайды түсіндім тоқташы үйіңе дейін апарып саламын уәде беремін осылай екеуміз де үнсіз бірге жүріп келеміз кешірім сұрағым келсе де айтқым келмей келеді үй жағына жақындағанда тоқтап қалтасынан бет орамалын алып көзінен аққан бояуларын сүртті қош бол деген сөзді, сондай ауыр естілгендей артына бұрылмай үйіне қарай кіріп кетті сол бір алып қашудан соң мөлдір мүлдем көшеге шықпады туыстарының үйіне қалаға кетіпті оқу жақындап айгүл екеуміз арқаланып дорбаланып алматыға жол жүрдік біршама күннен соң оқу басталып мен жетістіктерге жете бастадым күрестен қара белбеу алмасам да үшінші орынды иелендім ара-тұра уақытымды боксқа арнадым кәдімгідей шымыр денелі жігіт бола бастадым өмір қандай қызық еді кезінде сондай әлсіз едім енді міне өзіме сондай сенімді ер адамға айналдым жаңа жыл уақыты ауылға барып үлгермейтінбіз тым қысқа демалыс беретін группаластар болып жаңа жылды ішке өткіздік әдеттегідей айгүл жанымда бірге билеп көңіл көтердік сол күні кеште айгүлмен бәліс фейін билегенде бойымды ерекше сезім билеп алды айгүлді қатты құшағыма қысып тіпті сүйіп алғым келді денемді басқара алмай барамын солай көршімнің мойнынан сүйіп алдым айгүл айқайлаудың орнына үнсіз онан әрі құшақтады ол да мені сүйеді екен ғой ертеңіне бір-бірімізді көріп ұялып жүрдік мөлдірге сатқындық жасадым деген ой да жеп барады өзімді екі оттың ортасында жүргендей сезіндім барынша айгүлмен оңаша қалмауға тырысып қашып жүрдім десем де болады солай екінші курс аяқтап ауылға келгенде мөлдір туралы жаңалықты естіп түрлі болдым жүкті болған мөлдір оқудан қуылып үйінде босанып апты алғашқы махаббатыма іштей жаным ашыды шын сүймейтінімді сол кезде ұқтым егер шын сүйсем баласымен қосып жар ететін едім бірақ олай болмады бостандық алғандай сол күні айгүлге жетіп барып өлердей ғашық екенімді айттым арада біршама жыл өтіп университет аяқтап онан магистура бітіріп жағдайымызды жасаған соң ғана отбасылы болдық оған дейін қыз бен жігіт болып қызықты күндеріміз көп болды жылдар өтіп әкем марқұм болды анамды өз қолыма алдым ағам болса сол бір ішкілігінен бас тартпай әлі күнге дейін отбасы құрмады негізі бір рет құрған бірақ жеңгем арақты қоймаған ағамды тастап кетті Бір шама уақыттың ішінде сыныптастарым үйлі балалы шағалы болды менің де екі ұлым бар әке болдым айгүл үйде келін емес анамның туған қызындай кейде қатты сөйлесем анам маған түгімді қоймай ұрсып тастайды аллаға шүкір отбасымыз берекелі айгүлге деген махаббатым әлі күнге дейін сөнбеді алла махаббатымызды сөндірмей бір жастықта қартайсақ екен барлық отбасыға соны тілеймін ал мөлдірдің некесіз туған үш баласы бар бірақ ата-анасы бағады екен өзі басқа қалада пәтерде еркектерді қабылдайды деп сыныптағы жігіттерден естігенде жағамды ұстадым сондай мінезді қыз мұндай ылас тірлікке қалай ғана барды деген ой біраз уақыт мазалағаны рас бәлкім өз таңдауы әлде тағдыры шығар бір жылдары жылдықта кездестік бірақ мөлдір келмеді бұрынғы маған күш көрсеткендер мені бір құдайындай сыйлап ерекше сезімде болдым өйткені білім мен еңбектің арқасында біраз нәрсеге қол жеткіздім еліміздің бас қаласында тұрған мен сыныптас жігіттер астанаға жұмысқа келсе звондап үйіме шақырып ет асып қонақ қыламын өткен нәрсе өткеннің еншісінде қалған олар да бала болды сол үшін де сыныптастарымды еш кінәлаған емеспін қазір барлығымыз ватсап желісінде жағдай сұрасып жақсы араласамыз айтпағым жігіттер өмір тек сынақтардан ғана тұрады екен сол сынақтарды жеңе біліңдер ең бастысы араласатын ортаң жақсы болсын соңы